Bienvenue à Saint-Étienne pour les premières compétitions d'escalade combinées avec d'une part un Master National Senior et d'autre part un Championnat d'Europe cadette-cadet. Donc nous avons la chance d'avoir à Saint-Étienne une structure d'un nouveau type, est composée d'un double couloir de vitesse euh, qui monte à 15 mètres de haut, qui est à la norme internationale, d'un fronton de bloc amovible qui est euh, intégré au mur de difficulté et bien sûr un mur de difficulté qui lui-même monte à 15 mètres avec un dévers de 8 mètres d'avancée. Cette compétition, c'est un jalon euh, super important pour, euh, pour tout le monde. en premier lieu, bah, c'est pour les sportifs, puisque bah, pour eux, c'est l'occasion de se, jauger un peu par rapport à cette nouvelle épreuve. Ça se passe quand même super bien. La vitesse, c'est vite là où tu dépenses le plus d'énergie en réalité. Il faut vraiment être à, fond, sur les 15 mètres, à lâcher les chevaux et le plus vite possible en haut. Après le bloc, bon, c'est plus ma spécialité, donc j'ai su euh, beaucoup mieux gérer. Et puis la diff, on s'entraîne de plus en plus pour. La première finale du combiné olympique a commencé ce soir du coup par l'épreuve de vitesse avec euh, les six finalistes, les six finalistes qui sont issus des qualifications qu'on a pu voir euh, ce matin. Euh, c'est donc, un bloqueur, effectivement, Michael Mawen qui prend, la tête du classement provisoire, euh, suivi de, Pierre Aubryan qui est vraiment un spécialiste de la vitesse, et puis euh, Manu Cornu qui, est aussi un autre bloqueur qui a eu fait des super résultats aussi en Coupe du Monde et au Championnat du Monde en bloc. Donc deux bloqueurs dans les trois premiers, un, grimpeur de, la vitesse. On va voir ce qui va se passer maintenant dans l'épreuve du bloc. Est-ce que, que, chacun va garder sa place Est-ce qu'il y en a qui vont gagner un peu des places Il y en a d'autres qui vont rétrograder. On va voir ce qui va se passer tout de suite. on a pu voir du coup que les, euh, bloqueurs restent bien euh, du coup aux avant-postes sur euh, cette épreuve euh, et, malheureusement, on a un peu perdu dans la, discipline euh, Pierre Rebrayant qui était le spécialiste de la vitesse, qui était euh, plutôt aux avant-postes, qui avait fini deuxième à l'issue de la vitesse. Donc, on se retrouve du coup avec, avec Mika Mawem qui, garde la tête du provisoire, Manu Cornu deuxième, donc les deux bloqueurs sont aux avant-postes. Pierre Rebrayant malgré sa dernière place en bloc, est toujours troisième du classement provisoire. maintenant, on va voir le dénouement sur la difficulté. on vient de finir l'épreuve de difficulté, on a eu euh, une belle première place de Hugo Parmentier, on pouvait s'y attendre parce que c'est quand même un spécialiste de, l'épreuve. Euh, pour autant, euh, nos Manu, Manu Cornu et Michael Mawem n'ont pas démérité, ils prennent respectivement la, deuxième et la cinquième place. Pour faire un point sur, ce format, on a trouvé des choses très intéressantes. L'enchaînement des épreuves sur les phases finales, c'est plutôt intéressant. ça va vite, ça ça traîne pas trop, il n'y a pas trop de temps mort, du coup c'est vraiment intéressant. C'est pas facile, il y a une certaine contrainte physique pour les grimpeurs. Ils ont très peu de temps de repos. Ce euh, c'est pas forcément évident pour eux d'arriver à, passer d'une épreuve à l'autre avec un, haut niveau de performance qui est demandé dans chacune des épreuves. Mais ça, a été plutôt une très belle réussite euh, ici sur Saint-Etienne. Euh, les organisateurs ont vraiment tout mis en œuvre pour que ça fonctionne du mieux possible. Et les grimpeurs, eux, ça leur a permis surtout aussi de se faire une première expérience sur ce format. On a eu une bonne finale, soit en vitesse. Ça aurait été encore plus beau si euh, Pierre avait fait un gros duel contre Mika. Malheureusement, il a fait faux départ. Mais la finale de bloc, je pense qu'elle a bien tourné. Et puis là, il y a Hugo qui sort la div. Donc, euh, non, je pense que c'était vraiment, vraiment bien calé aujourd'hui. L'enchaînement des trois, j'ai pas trouvé ça euh, forcément très épuisant. Je n'étais pas explosé quand je suis arrivé en diff. Mais euh, non, je pense que c'est vraiment un bon format. Et eh ben, avant de venir ici, euh, je savais quand même pas trop euh, à quoi m'attendre. Donc maintenant, on voit à quoi ça ressemble. Ça va donner plein de pistes de travail. Donc déjà, le fait d'enchaîner deux jours les trois disciplines, c'est fatigant. Après, dans l'enchaînement des disciplines, ça s'est plutôt très bien passé. Moi, j'ai la chance, puisque mon point fort est tout au début avec la vitesse. Donc euh, au moins une fois que c'est fait, euh, je suis soulagée, puis je peux tout donner dans le bloc et la difficulté. Donc l'enjeu, alors il y a un enjeu à, court terme, c'est avec les grimpeurs qui, ont leur qualité aujourd'hui, arriver à élever leur niveau au maximum dans les trois pour, pouvoir, pour faire en sorte que ça match. Euh, et après, il y sur du long terme, moi ce que j'imagine, c'est que les, jeunes ils vont exposer les compteurs dans les, trois disciplines. Donc il y a aussi des contraintes par rapport à l'ouverture. Euh, c'est du boulot pour les ouvreurs de, juger euh, à la fois des capacités que vont avoir les, les grimpeurs tout au long du week-end en accumulant les trois disciplines. Euh, c'est du boulot d'organiser les circulations des grimpeurs, euh, euh, le jury, les caméras, enfin tous les, petits détails, je dirais, qui vont au cumul vont avoir beaucoup d'importance pour organiser correctement cette compétition et qui sera celle mise en place pour les, pour les JO à Tokyo et en premier lieu aux Jeux Olympiques de la Jeunesse à Buenos Aires en 2018, c'est-à-dire l'année prochaine.